各位好，我是卡洛斯。自从上一次在节目和大家提起科技教育内的六个范畴，包括营运和制造、策略和管理之后，很多朋友问及究竟还有什么范畴。因此，由今天开始，卡洛斯有另外一个系列，和大家讨论科技教育的另一范畴——物料和结构。鉴于之前有好几个习作，我都曾用面前的亚克力胶片，教大家做一些产品。那今天我们便先由亚克力开始吧。 提醒一下，假如大家都喜欢《风行奇侠卡洛斯》的频道，请于右下角按订阅。假如希望第一时间接到新视频的通知，请按小铃铛。也欢迎大家点赞及留言发问。其实，物料和结构的研究可以很广泛。小至纸浆的研究，大至航天飞机的外壳物料。但在我们设计科技的教学内，不外乎都是用几种，包括各类的纸板。 木料、金属及塑料，亚克力板就是我们在课堂上用最多的塑料。亚克力属于石油副产品，价钱一点不便宜，但生在选择很多，什么颜色、什么厚度、什么形状都有。正如我们在操作纸板的节目内提及，除了物料，通常都是以下几个工具，包括切割、打磨、折弯。 直结合不是所有的物料都适用全部的工具，但是亚克力就可以，因为亚克力属于热塑性塑料，加热的时候可以变形，而它的硬度适中，可以用各种手工具切割，甚至可以做榫接。今天先和大家谈切割及折弯的方法。刚才我们说过，可以用手工具切割亚克力，这可以用处理物料的方法处理。 例如使用手锯或线锯。假如使用机器，便可以用圆盘锯或者激光切割机。但有一种独特的切割方法，只适用于胶板，那就是使用钩刀来切割。千万别把钩刀和借刀混淆了。借刀极其量只能切割厚纸板，钩刀的英文名称为 plastic cutter。 刀锋没有借到这部分锋利，只有一个坚硬的尖端。尖端断了，便可整块刀片拆出，换上一块新的。很多是买回来一把新的钩刀，再去按解，可以找到一些替补的刀片。为了安全起见，钩刀和借刀一样，配合安全尺使用最好。我们现在要把这长四十厘米、厚一毫米的叫板一分为二。 我们只需要画好线，配合二传尺，利用钩刀轻轻圆线勾两次。假如刀片够锋利，力度和角度都恰到好处，便会画出这种声音。我们并非要把胶片勾断，只想在胶片的表面留下一道痕。由于亚克力的材质很脆，只需把勾痕对齐台边，轻轻一拍，胶片便在勾痕断裂。 断裂的地方非常整齐。刚才我们处理的是一毫米的胶片，二毫米的胶片也只需够两次便能切断，三毫米的胶片用刚才的力度便有够三次以上。特别要注意，这方法只能切割直线。 用这方法可以切多厚呢？我心里没有底，为勾多少次和用多大力派也有影响。我现在打算用六毫米厚的胶片试验，刚才三毫米我勾了三次，六毫米厚，简单的比例就是勾六次吧。 好，让我先运功，一、二、三，哎呦，不行，很简单，就是勾不够深，多勾两次再试，成功了。你这么说，动手工作学问，书本上学不到，需要靠经验累积回来。那加热折弯胶片可以处理多厚呢？以我的经验，三毫米以下没问题，六毫米则略显太厚，有点困难。 像这个我以前教学生做的虚拟实境眼镜，我用了二毫米厚的胶片，那应该用什么工具来加热呢？当当！大家千万别以为这是女生用来烫发的发夹，它是一个手提的亚克力热折弯器，但长度有限，只能折九厘米的宽度，厚度只能二毫米以下。其实切个二毫米的胶片根本不需要台垫，用手就能折断。 加热的温度应该在摄氏一百六十度以上，由于上下一同加热，胶片又不厚，一吃很快便软化，更可以徒手截取，非常方便。我曾经见过一些专业做胶牌的工人，用这工具不用画线，变成为字母做为变。因此我随心所欲，随折弯创造作品。 大家可以看到，使用适当的材料及工具，只是几个简单的步骤。我们拥有一个为自己量身而制的手机支架。这种发夹式的热折弯器，除了有小号之外，也有大号。试着这种大号的用途不广泛，由于它加热的面积很大，加热时间比较长，加热时千万不要四去保护贴。 因为发热的基础面会和亚克力贴在一起，加热后大面积软化，不能徒手成型，只能借助模具处理薄而窄的胶片，可以使用这两种手提工具。但是折弯三毫米以上的胶片，像我们上次的设架，要使用传统折弯方法。假如我们沿接线折弯胶片，应该在底。 和面做划线，折弯内侧的线要用钩刀钩痕，我们并非想折断，千万别太大力。折弯外侧的保护贴要撕去一点，方便发热器直接加热。有看过之前视频的，知道这是自动折弯机。这次我只使用它的条状发热器，待会我会示范用人手折弯。刚才说过。 亚克力一百六十度开始软化，到二百度左右便可随意折弯。要准备两块阔度足够的木板，用这动作把胶片折弯。胶片够热后，用木板对齐折线，用另一块木板折上，直至九十度。动作要快，小凉后用水冷却折边，这样便完成了。 效果不比自动折弯机差。希望通过今天的节目，大家可明白亚克力胶片的特性，并可以处理切割及热折弯的方法。有兴趣的请与下面留言。老师下期可以抽空与大家讨论打磨、抛光与结合的方法。喜欢视频的别忘了订阅、点赞及分享。